ayike ayibadlali nje banazi ukuthi i-channel yethu thina yila sincomela khona abantu la siphakamisa khona abantu ngezinto ezinhle ezenzakalayo kodwa-ke manje nakuko okunye esengithi ngiza nako engitholayo ngomaster k g ngoba ngithola umakhadi ukuthi uyamthandazisa ukuthi uNkulunkulu aze amvikele kuengqinambeni adlula kuzona kodwa Nkosi yami kungani vele sizo wiselana phansi sodwa sidicilelana phansi sodwa kungani vele awumeke ngize nayo le ndaba mzansi uke uyizwe na ukuthi uyibona injani le ndaba mina seyivele nje yangiphathisa ngenhliziyo ebuhlungu angisazi ngithini ungafunga ukuthi yimi kodwa ke phela kumele ngifile umzansi lona umuntu wakhona ohlelwa into efana nalena akubeka indlebe ngize nazo mzansi ngicela ungakhohlwa ke ukusubscribe ufollowe ulike upress ne ring bell leya yana ezobisho mangabe ngi dropha enye i-video unokuthola i-notification so ngicela wenze njalo-ke bahlali ngiyanithanda bahlali awumeke ngingize nazo le ndaba yo ngaze nga-heartbroken ukuthi ezibuhlungu azipheli lana ethi niyajabulela okunye kuphinda futhi kuzovela okunye ozozwa ukuthi kwangishaya kwangiqeda amandla lana nje bangisho ukuthi ngithola umakhadi ethandazisa umaster kg ukuthi unkulunkulu azamprotect-e amvikele kwadlula kukona ngoba manje sekuvele ukuthi umaster kg usetholwe ilowsuthi ukuthi umangalelwa ngabanye abahlangene nabo kumculo asolakala sengazuthi yena wantshontsha ingoma wazithathela ngendlela erongo ingoma lenethi Jerusalema so manje na ke sebemthathele inyathelo bangena kwezomthetho manje bamsuwile ukuthi ene wathatha ingoma ekungayona eyakhe wayenza yenza eyakhe so lowo ke okuyena omsuwayo abakade abahlangene nayo kwezomculo manje ingoma ingoma yakhona okuyena oweyicula eyaculwa uNomcebo Zikode njengoba kuyena oyivocal oyivocal lyrics kuyona lengoma so manje kuzovela ke abanye ke abasho ukuthi yibo ababenayo uNomcebo kushuthi ngesikhathi irecorder e studio uma ukumaster KG wengekho or wadlala nje irole encane ekutheni kwenziwa wona lo mculo kwenziwa lona leli culo leJerusalema mm. manje ke mina ke angisazi ngoba phela iculo lakhona la performwa laculwa unomcebo zikode kodwa manje kuvela ukuthi ke umuntu okuyena owalicomposer kwaba uchamza asazi sonke-ke ngoba sasingekho lapho ngesikhathi kukhompozwa leli culo ukuthi ngubani kodwa kona vele iculo elithi Jerusalema lalivele likhona kodwa bona-ke balenza laba ihit manje inkinga kusho ukuthi sekubangwa lokuthi ubani walenza kanjena eshi qinisiwe-ke ukuthi icala limbula ingubo lingene yeyi liyayimbula ingubo lingene icala bahlali uyabona njena ukuthi manje umaster kg bengayilindele yonke le nkiyankiya manje asevele wakuyona emva kwesikhathi esingaka ingoma yadlalwa yaduma yadlalwa yaze yaphindelelwa kodwa namhlanje uyabona ukuthi usezongena emacaleni ngento abengayilindele nango-ke nomakhathi ubanda uthe wathatha ithuba naye wangena kotwitter washo ukuthi hands off master kumaster kg ukusho ukuthi phela naye uyakhulumela njengomyeni wakhe ukuthi chana lo muntu vele isidalwa sakhe lapho athinte khona ngesandla wenza ingoma evele nje ibe ihit uvele uyawenza ama-hit kodwa manje na-ke lokhu-ke kokuthi-ke manje uyena usethathe iculo lomunye kuyabathusa lokho ngoba bona bamazi enza iy'ngoma eziyihithi vele sidalwa yo hhayi asazi-ke-ke manje uyasho-ke bahlala umakhathi ukuthi beside inzwinzwinzwinzwi ngiyacabanga ukuthi usholo ukuthi beside ukuba um eh, semathandweni nomaster k g kodwa yena vele ubehlala eyifeni yamaster k g hhayi ngoba ewukuthi bathandana ukuthi uzomkhulumela ngoba ilokho nkosi yami sonke siyamzwela umaster k g sonke siyamzwela umaster k UKG ukuthi lelifu elimnyama elithe lamlandela nkosi yami alitho akhone ukulinqoba yo hayi singazi-ke bahlali nathi singaze sichaze kakhulu izinto eziningi kodwa ngiyabona lana ukuthi nabanye abalandeli bayachaza ukuthi kahle kahle ungubani yena lo kabza o lo kabza oseqhamuka othi uzosuwa Master KG and futhi bayakubuza ukuthi baya o oh, bayasho ukuthi ne lawyer yakhona ike yasho phambilini ukuthi eh ngeculo elikhompozwe uyena ukabza and futhi babeka nokuthi iculo vele akuyi ngokuthi uze udume ngokuthi lenziwe nguwe okusho ukuthi balenzile kodwa ke lase walikhipha ngaye ke uMaster KG so manje siziyabuya ke izindaba singathathi isayidi lomunye ukuthi ngoba siyamazi omunye asimazi kodwa nje mina bengifisa ukuthi le ndaba ngathi bangayikhuluma iphele ngendlela e-right kungaze kube umsindo kube ukuthi mase kuzozondwana kwi-industry emculweni bakhona ukukhuluma njengamadoda bakhulume njengamadoda kuyathiwa amadoda ayipheli nje kodwa lena kumele iphelile ngoba phela uyayibona into efaka imali ave iy'nkinga empilweni so mina ngibathakazethi nje bahlale phansi bakhulume nje bakezwa nonomcebo-ke vele naye ukhona phakathi shuthi uyena oseyocacisa ukuthi kahle kahle yena le culo walenza enobani nobani ukuze kuvele ma ngingaphosisi phambilini ke kwavea nothi nonomcebo naye wekade e-against umaster k g ngendaba zalo lona leli culo elisuse umsimba umsindo ongaka nkulunkulu wami okay-ke kodwa-ke asithembe ukuthi-ke konke kuzohamba kahle bazoyisolva le nkinga yabo bakhulume njengamadoda amadala njengabo abantu asebekhulile bayihlalele phansi hhayi lokho ukuthi kuze kuthathelwane iy'nyathelo ezinzulu kangaka kodwa-ke asazi-ke-ke kodwa asithembe ukuthi bazokwenza yonke into ngendlela e-right kuzoqhubeka nje sile sibathandile sibasaphothile njengenjwayelo ngiyacela-ke bahlali mina ningakhohlwa ukuthi nisubscribe nilike ningifollowe ningenzele konke nje loku okuhle mhlali lapho enzasi ukuthi nami ngithole ukuphakama phela ukuthi nami ipheji lami libonakale bahlali nje bangiza ngalo ulimu lelu phela lasekhaya ngiyabonga-ke mina ngiyanithanda kakhulu usholo ukuthi ngaphandle kokuthi bangomathandana bayathandana so angeke aze amkhulumele ngesimanga salokho bahlali so-ke bahlali-ke ninake le ndaba niyibona kanjani mina ngiphelelwe amazwi angazi ngachaza ngithini into ebuhlungu ivele ingiqede amandla vele-ke ngiyacela-ke bahlali ningakhohlwa-ke phela ukusubscribe nilike nifollowe njengenjwayelo hey and ngithatheleli thuba abahlali nginibonge kakhulu ngabantu ngabathe bathatha ithuba labo nabo bangisubscribela nkosi yami bakhomenta balike bafollow awu big up kunina nonke ngiyazibongela